El nuevo mundo digital es muy interesante, pero también está lleno de peligros. Kaspersky Internet Security te permite explorarlo con seguridad en todos tus dispositivos. Protege tus correos electrónicos, fotos, archivos y más. Asegura tu privacidad en una red Wi-Fi pública con VPN rápida. Añade seguridad adicional para proteger tus pagos en línea. Y es sencillo de usar, con lo que no te retrasará. Kaspersky Internet Security. Explora el nuevo mundo digital de forma segura.